Oi, girls. Oh, yeah. Tá? Eu saí por preto, pessoal. Filha da mãe, eu não gostei de você. Você tá vivo? Morre, diabo. E outro cara vem olhar. Parabéns. Aqui vamos atentar todo mundo. E por exemplo, né? Eu baixei o jogo sem o áudio, filha da puta do canal que eu baixei, né? Não tem o áudio no jogo. Ei, é, eu amo meu poder. Muito bom. Puta merda. Nossa, parabéns, viu? 10 km por hora. Ó, meus amigos, vai, amigo! Uhul! Aqui, ó, que eu faço com os seus carros, ó. tá acontecendo ali? Correria? What the fuck? O pessoal tá correndo. Minha gangue é essa verdinha. Cara, você tá atirando em mim, você tá ficando louco, porra. Eita, porra. Mentira que uma cidade pode ter tantos policiais. Mentira. Um policial pra cacete. Explode logo. Eita, puxa, what the fuck? Desculpa, pessoal. Desculpa, pessoal. Desculpa o que tá acontecendo, what the fuck? O pessoal tá doido. Eu tô batendo no carro, de repente eu bato no, na, na grama. Tava tão correndo de quê? Prod. Ah, dois mil anos depois. Ah, cara, corre. Corre, viado. Ah, que lindo. Oi, pessoal. Ca ó, cara. Gente, what the fuck? O que? Você tá... What the fuck, mano? Poxa, o cara ficando não! O cara tá conversando sozinho aqui, mano. assim, ele tá virado. Ah, agora que virou, agora é bom. Puta que pariu, né, meu amigo? Você tava. Tá- é engraçado que as pessoas aparecem do nada no meio da rua. Muito bom. Deixa eu ver se. Bate aqui, bate. Ô cara, vocês não vão fazer nada. Oxe, o que, que o cara tá fazendo? Tá ficando louco, é? Morre! Será que tá morto já? Não sei. Tá vivo ainda. Ah não, morreu agora. Uh! E aí parece que eu. Parece eu, né? Vou... Ah, filha da puta! What the fuck, cara? Você tá ficando louco? O cara roubou. What the fuck, cara? Porque você fez. Meu Deus, puta que pariu! Eu tava cheio da grana. Você, você ia roubar o carro? Não? What the fuck que tá acontecendo? Ah, já começou aqui, ó. Já começou. Começou. Calma, gente, não vamos brigar. O que eu posso fazer para acabar essa briga no trânsito? Olha o cara roubando! What the fuck, minha filha? Você tá louco? Tá brincando com a vida? Bora, briga! Que isso, rapaz? Toma! sai dessa pá. What the fuck? Tá uma bagunça aqui. Ah, esses aqui são... São meus parceiros. What the fuck? Oh my god. Oh yeah. Oh girls. Oi. Fodeu. E ele vem... E ele vem. Já faz voar. Voar. Tá Ai, caralho, tá com a metralhadora, porra. Corre, corre. Ah, não, não quero morrer. Não sabe o que eu vou fazer? Eu vou salvar. O cara não tá conseguindo correr. Ele tá tipo assim, caminhando, mas... Quero dinheiro, me dinheiro. Infelizmente eu não consigo trabalhar nesse jogo. Não era esse jogo, bem que queria achar mas tudo bem, né? Era o outro GTA. O GTA que dá pra trabalhar com ônibus. Tem vários pontos de ônibus. É... Hum... que eu gosto de trabalhar com ônibus. Assim. Eu aqui infelizmente. Tá, meu mousepad. Eu não tenho mousepad, então minha câmera não tá rolando. Ah, bugou, ótimo. Não está funcionando minha câmera, what the fuck. Tem alguma coisa pra estragar. Tá, não vai girar, não vai. Eu não tô conseguindo, puta que pariu, aliás, pra ficar entrando e saindo. Voltou, voltou. Agora sim. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Quero diversão, mulher. Você não me perguntou? Eu quero diversão. Entra na porra do carro aí, desse é quadro. Sai da minha frente. Muito bem, ele bateu no meu carro. E eu quero. Eu quero, gente. por favor, entra. Entra logo, sua filha da puta. Caralho, tá meu Fudeu. Fudeu muito. Que vagabunda. Ai, meu Deus. Sai, mulher. Mulher. Mulher, vai explodir a porra do caminho. Mulher! Mulher! Ainda tá viva esse que tá vagabundo! What the fuck é que tá tirando? What the fuck, mano? Olha o cara ficando doido ai não sei mais, eu não sei o que tá acontecendo, gente. Tá. Matou, matou, matou. sai o cara arma. Cuidado. sai tá, o cara entrou dentro do carro. Tem mais uma polícia ali. Filha da puta. Cuidado comigo. What the fuck? ver cara. Calma, cara. Eu não vou fazer nada, não. O que que tá acontecendo aqui, filho? Gente? What the fuck, mano? Mal. Os policiais matam mesmo. Os policiais tudo a What the fuck, vai é comigo, filha da puta? Ô, oh, gente. Calma, policial, calma. Corre, corre nossa, que delícia, só observando. Bate, tá, tá acontecendo? Corre, produção. Ai, vai cruzar na porra! Tá merda. Tipo assim, o jogo tá sem, sem a, a voz, a fala dos personagens. Só tem uma grande aqui. Ah, não, não, por favor, não me mate. Ah, não, cara. Cara, de onde saiu esse povo? Estranho em mim, por quê? What the fuck? O cara tá tirando em mim mesmo. Caraca, tá aí fazendo isso, meu amor. Legal, eu me fudiu cara, cara, chato, não fiz nada. Que jogo pela puta. Volta, sai daqui. Ah, não acredito. Eles estão vindo mesmo.